no sé si me lo merezca. Pero ahorita que la pienso, le chingado y es la neta. Lo más sagrado de mi vida, mis princesas y mi reina. Le pongo el pecho a las balas sin pensarle ni le muevan. De Guanatos a Nebraska vine a dar con mi madre estaba en mis planes, pero me tocó atorarle. La lealtad y el respeto no se encuentra en cualquier esquina. Contados son con los que yo ando, firme siempre ando con los firmes y eso que les quede claro. Por eso respeto he ganado y respeto a quien se lo gana. Y no es que anda aparentando. Ahí quedó su en Carralón, su compa Gerón Molina. Era más para que guachen como rosa la cadena. en mi vivo y zumbando. Con corridos el cachorro y que no falta el damaso. Una fecha que no olvido, aquel 16 de marzo. Se me fue mi jefecita hasta el cielo, un abrazo. Al igual compa Felipe, sé que pronto nos miramos. Gracias por todo el apoyo y por haberme inculcado. Por apodo me dicen el Mickey, respeto respetos Don Pachocho. Se le estima viejo, ya sabe. Un saludo para mis carnalas, siempre firmes y al tirante. Las quiero, no voy a fallarles.